करनाल में गेटेड सोसाइटी में लग्जरी फैसिलिटीज के साथ रेजिडेंशियल प्लॉट्स अब अपना घर होगा अपने प्लॉट पर शानदार फुली डेवलप्ड लोकेशन पर 117 गज के plots signature global city sector 28 A में एनडीआरआई और न्यू आईएसबीटी के बहुत नजदीक सिर्फ तेईस लाख सोलह हजार रूपए में खरीदिए प्लॉट और बनाइए अपने सपनों का घर